taleefankiisa waxa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala unbaa og ilaahay unbaa og maanta anigu waad waxaan aqsantahay ee ku talax tegay waad isdirirtayna waxa ceebad aragtay halkan ka sheegay waxa masiibo meeshaa taalay halkan lasoo fadhiiso aniga ima qosayso saan horeyba idiin idhi anigu saydhkayga ayuunbaan ka hadlayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa naagta keligeed gowracan ee dilan ee telefoonka ku jirta inaanan anigu keligay ahayn inaan ugu yaraan koob iyo toban naagood oo caan ah ay halkaasi ku karaamo seegayaan ay ku masiibada ku soo socota ilaahay subxaana wataala haduuna dee ilaahay idiin sakrin idinka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta sharafta leh meel kastoo aad joogtaan aada baan idiin salaamayaa waxaan rabaa halkani in aan maanta aan hadii eba yiraahdo an kusoo gabagabeyno arrintii safiin tusmo maadaama wax badan oo ayn sugaynay maanta mataqaana ay suurto gashay taasi oo ah in safiin tusmo ay hadashay wax badan oo qarsoona oo bulshada inta badan isla dhex ay banaanka keentay safiyo saakana muuqaal waa soo gelinay aan ka hadlaynay in yar oo ku saabsan laakiin muuqaalku waa dheeraa marka waxaan usoo fadhiistay in muuqaalkaas dheer aad arkayseen aan idin sheegay in aan idinla wadaago haddii eeba yiraahdo sida ay u hadlaysay safiyo dhowr qodob bay mataqaana safiyo dul martay oo ka hadashay oo intaba mataqana ku saabsanaa in rakaato mataqana lagu haystay kow guurkii bay ka hadashay ee sheegtay mataqaa inuu ahaa guur asagii iyada isku ogaayeen waxaa kaloo mataqaanay ay ka hadashay broceskii ay soo soo mareen markuu kasoo tegayay qaahira ilaa hargeysa intuu imaanayay hargeysa markii iyada ay tagtay lafteeda iyo wax ay kala kulantay dhammaan marka waxaa ila qurux badnaatay in bal muuqaalkii safiyo in aan idiin soo daayo kadibna inagana wixii aan ka dhihi karno aan mataqaana kadib aan ka farcelin haddii ilah yirahdo muuqaalku waa dheer yahay laakiin qeybaha ugu muhiimsan ee haddii ilah yirahdo aan kasoo qaadanaa daawasha wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idinla horimaada iiga tegin ina gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda ilaahay laga magangalaba galaba iyo kulmaan haddaaban maanta been idinla soo hor fadhiisto oona isidhahda maanta soomaali been ka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego oon wiilkaa islaamiyeed carabkiisa qalloociyo waxuuna odhanin wuu yidhi aan idhaahdana ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu arag ani ilahay igu soo rogo carabku hay qalalo haddaan wiilkaa carabkiisa qalloociyo idinkuna aamiinta iigu soo hufaa taas marka laga soo gudbo sheekadani aad bay u foolxun tahay aad bay disgustin u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko eh, dad guruubyo ah ay maaragtay eh, u kala saftaan waxay noqotay sheeko aanan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex bay u kala jabeen qolo tus ma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninkaa raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayoo sidii riwaayadiis hablayo hadmaad guursa doontaan akuuku qeybtiisii markay tusma hadashana tusma runteed waayo markuu isagu hadlana wallaahi runtii wey oo saas ah ayay eh, inagu ay jirtaa dad yaabanoo dhabanada haystoo eh, meelay ka bilaabaan loo iska anfariirsanna way jiraan een <laughs> waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan is halkii ay kasoo bilaabantay kasoo bilow ilaa iyo habeen dambe aad halkaa fadhiyeysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan keliya ayaan usoo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan isaagtali wixii dhacay sheego halkay ka bilaabantay kasoo bilaabo istabba istab maanta aad idinla wadaagtid igu wallaahi oo bilaahi oo tallahay saddex saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyne miidiyaha dhex araraya eed idinkuna ku dambaabteen kelihati inaan inta xooga saaro maanta haday noqoto in laga hadlo oo ilaa iyo dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waa filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdoon kusoo toosay maaha weligeys lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa intaad ifka ku nooshahay laakiin way dhacday waxay kugu dhacayaana waxaa la yidhi boqol sannadood ayay kaawan yihiin everything adduunkanaad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba xaq iyo xaq daraba marka waa inaan taas aamino haddaan is idhahdo saan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkan aan ka idhi halkan u socday sambuuyeri sambaan eri sam waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa waxaad u aakhira seegtaan kow waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationshipka noqday ayaan doonayaa inaan anigu saydhkayga ka hadlo waxaa la yidhi tusmo markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la iisoo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax eh, maxaan ku raa tiimaysan wax ayuu horta waxaani ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto ilaahayaan ahayn waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur daljir nin la yidhaahda ay soo qaban ilma usoo dhalay saad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayey meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu yidhaahd la yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanay adiga isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday odaygu isagu ii dhiibay unbaan la hadlan wakiishay meherkaygu sidaabuu ku dhacay sideed sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagtali saasoo kale ahaa nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayoo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay banaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alle meeluu wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahayow alla ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haatay unbaa arrintiisa ogaa kayskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembiganoo kale lagu soo oogay tii lagu dhigay caaisha ummatul xaaskii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la yiri way sinaysatay mar haddaanay sideedii aayado qur-aan soo degay mar haddaanan maryam ciise hooyadii sidiisa ilaahay ii hilinayn oonan ifka ilaahay maanta uuna hadlayn kayskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said ansolfid kaasuuna ku dhammaanaya ilaa de isagu uu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved cabdi inaan isqarsanno oonaan qof nool u sheegin anay iga timi anigay ahayd qofkii ku dagaalantay inaanay cidina maqlin aan isku dhaarsanay inaanaan qof nool u sheegin And ismaan lahayn dee this will iyo waliidkay waxaan oo kala dhaca maskaxdayda kuma jirin isagu laakiin faji uu ka shaqeynaya bay ahayd taguurka taas baan idinku odhanaya tan la way sinaysatay oo way maxayaysoo ilaahay ku gaftayna waan usoo socdaa muddo sanad iyo waxoogaa ah kow anigu waxaanaha qof cilaaj ah waxaan qof xanuunsan waxaan qof qalbiga ka xanuunsan waxaan qof emotionally iyo physicallyba jiran intaa dhakhtar daba wareegta sariirtuun saaran uun yuusaysa sidaan horeyba idinku sheegay ilaahay wuxuu ogyahay oo rabbi ogyahay keli haataan sheegi kara waxaan marag ka ahaa ee markhaati ka ahaa keliyaan sheegi karaa wixii mala awaal ah ilaahay subxaana watacaala isagaa og anigu ma sheegi karo waxaan aaminsanahay oon maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu og yahay shaydaan in laii adeegsaday waxaan aaminsanahay in madiido la igu sameeyey waxaan aaminsanahay in baawarka baawarkii ilaahay isiiye laygala wareegay waxa ii caddayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo haddii aan isleehay kayskan ku adkayso haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto soomaali arrinkan qodobkaa ka gad waxaanan adduunka ilaahay ummadda tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido aamiin dhaha calaamo aanan caalamka lagu arag ilaahay korkayga inuu ka ifiyo aamiinta soo dhaha sheekadani jacaylka ah iyo shukaansigan iyo waxan iyo um, sheekada cabdi wuxuu kasoo shaqeeyay bay ahayd isagaa iila yimi he had a balan laakiin anigu daacad baan ahaa markii hore oo dhan belihii hore oo dhan anigu maan jeclayn waan la yaabanaaba dee isagaan ka tooxsan jiro kula yaabana maalin maalmaha ka mid uu isoo wacay wuxuu yidhi gurigiisuu ka guuray waxaan ku yidhi guriga maxaad uga guurtay wuxuu yidhi guriga waxaan uga guuray magaaladayada waxaa soo baxay niman suudaaniya oo labaatan geni la siiyo oo qofka sida aada rabto adigu kaaga dhigaya amba ha kula joogo amba ha kaa maqnaado qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan waxay sameeyaan black magic madiiday sameeyaan sixir bay sameeyaan qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonaysay kaaga dhigayaan oo dabadeetana gabadhayda gabdhihii saaxiibka la ahaayoo dhan baa nimankoonisaa ku sameeyey markaa waxaan u baqay naftayda reerkeyga uga soo baqay ilaahay wa tacaalaa isagaa iiga marag iyo markhaati ah inankaas waxaan ku idhi isagaa ii maraga wuxuu ku adkaystay uu iga dhaadhiciyey because of sixir cabsi sixir uu ka qabo inuu halkaa ugu guuray aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygaan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay cabdi bil kama soo wareegin bil buuxda maalintaas kama soo wareegin markaan noqday qof beeshana oo jismiga ka jiran oo xanuunsan ilaa iyo hadda xaqiiqada aan soo helayna hundred percent maan hubin laakiin waan waan iska mina awaali jiray waxay noqotay wax kasta uu cabdi yidhaahdo inaan fuliyo wax kasta uu yidhaahdo samee inaan sameeyo wax kastoo yidhaahda keen inaan dhiibo inaan noqday qof sariirka ururay oo anba xanuunsan oo dhakhtar jooga ama maxaan ku dhahdaa kaniin qaadanayo kaniin ku socda oo maalin walbaba apayman leh iyadoo ay sidaas tahay uu la og yahay meeshuu igu xidhay inankaasi haddana wuxuu bilaabay inuu masayr nin iga masayrsan iska ekay dhigo halkanaad ka baxday internetkaad xidhatay telefoonkaad xidhay iyoaad la hadlaysay iyoa kula hadlayay qofkaad la hadlaysa screenshot iga soo qaad waa ayo qofkani iisoo sawir iga soo qaad dagaal iyo buuq aniga waxay igu bilowday cabsi inaan dareemo murug inay geeri igu dhacday oo kale inaan dhahaado qof qalbiga ka oynaya inaan isku ooyo habeen iyo maalin halka ay sartu kasoo qurantay ay masiibaduba ka timi ayaa halkana maalintii dambe wuu isoo wacay wuxuu yidhi kitaab qur-aan ha soo qaado waan ku dhaarinayaa maxaan ku dhaartaa dhaar baad mareysaa waxaan kugu dhaariyo ayaad ku dhaaranaysaa waxaan ku yidhi waxaan maqlay meesha lagu dhaarto geed kama soo baxo roobna kuma da-o ma gurigeygaan ku dhex dhaartaa wuxuu yidhi dhaartaasi waata beenta lagu dhaarto haddaad run ku dhaarato waxba noqon maysid waxbaba noqon maysid haddaad been ku dhaarato laakiin dee waa dabar go-aysaa waayahay haddaan anu dhaarto oon anigu dub iyo diru kala baxo adiguna aad ila googoojida kitaab soo qaadayn da waanu isla dhaaran ana waan dhaaran soo inaan dhaarto qasab ma aha adiguna kusoo qaado waayahay buu yidhi kitaab soo qaatay ana soo qaatay wuxuu yidhi kow igu dhaaro inaad jeceshahay laba ku dhaaro meeshaan joogo inaad imanayso saddex ku dhaara inaanad noloshaada nin la hadlayn ama saddexdaas baa ahaa waa haystaaba bay iisii saddexdii baan ku dhiftay kitaabkii qur-aankaa baan gacanta saaray isagana intaa in leegaya in ka badan ayuu ku dhaartay sidii baanu isku dhaarsanay waktigii uu ila ballamay inaan u tago ayaa waxaa bilowday coronavirus karantiin ba adduunkii noqday waxaan ceebsaday ninaan iqabin meeshuu joogo inaan tago ee waan la hadlay oo waxaan ku ihi wala waktigaaynu ballanay wuu soo dhow yahay laakiin kuuma iman karo oo maxaa dhacay horta number one dee isma qabno inagoon isqabinano meel dhashaad joogta kuguma imanayo dee waa caadi markaa markaad timaado waa inu ismehersan number two income aan kusoo taraafalo intaas lacag ma haysto dhowaan baan africa ka imi dhowr bilood ka hor wax ma haysto number saddex haddii karoonaha halkaa karantino igaga dhigo caruurtaydii waan ka xidhmayaa ana don't have excuse aan egypt ugu bad xidhmade habeenkaasi cirka biyo kuma hadhin inankaasi siduu u xanaaqay abidkiis umu xanaaqin wuxuu yidhi ma kitaabkii qur-aankiibaa ku celin waayey ma intaad kitaab qur-aana iigu dhaaratay ayaad igaga baxday oo kitaabkii qur-anka hadduu ku celin waayo adduunka maxaaba ku celiyaba waxaan ku kuri walla waktiga ii bedel waa run waan dhaartay waa inaan ka dhabeeyo laakiin timeka ii bedel kuu bedeli maayo haddaad ii badalayn aniguna ma iman karo dee adiga ilahay sayd kala yeelaysaan ilahay waa qafuur raxiim qalbigaygu arkaya inaan imaado kambilili ma diidin laakiin dee karoonahaba ilahay baa soo rogay maana islaha karantiin ba adduunku noqonay habeenkaas ayuu cabdi go-aankan gaadhay inuu cimriga iisoo gaabiyo cimrigayga inuu soo gaabiyo maalintaasuu gaadhay go-aankan telefoonkiibuu dhigay wuu iga maqnaa maalin iyo wax habeen kadib ayuu ila soo hadlay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan wada hadalo si seriasa ah inaan wada hadalo sukankan maxaa dhawaaye telefoonkaan qabsaday twenty four seven markaan hadlayno waxaan ku wada hadli jirnay video call never cabdi muu ogolaan jirin inaan call caadiya ku hadalo video call inaan ku hadalo kow intaan joogo ereadeyda waxa joogoo dhan inaan tuso inaanay cidi ila joogin den markaasu hadli jiray wuxuu yidhi waxaan doonayaa waan tegayaa horta kaarhkaygana waan iska kansalaya hargeysaan tegayaa meeshan ma doonayo inaan sii joogo laakiin adiga waxaan kaa rabaa shan kun oo dollar inaad isiiso ilaahu sooniyo salaadaha iga aqbalin haddii aan inankaa qowlkiisa qalloocinayo shan kun oo doolar inaad gacantayga saarto waxaan tegayaa hargeysa baasaboorka soomaaliya ayaan qaadanayaa waxaan usii baxayaa turkiga waan odhan karayay in kamla-aan baaba ku jirtay qodobkii hore kuuma iman karo waxaa ku jirtay i don't have money laba kun iyo shan boqol waxaan ku uhi shan kun oo doolar xageen ka keenaa saacaddan waxuu yihi soo amaaho de waan dhihi karayay amaah meel waan ka waayey iyo mahayo iyo laakiin i have no power aan inankaa iskaga difaaco laba kun iyo shantii boqol wuxuu laba kun iyo shan boqol hadda iisoo dir laba kun iyo shan boqola ah, markaan hargeysa tagaad iisoo diraysaa waxaan ihi waaye labadii kun iyo shantii boqol baan shubay taas waxaa dheer labadaa kun iyo shantaa boqol waxay ahayd lacag aanu u baahnaynoo dee uu ku dhoofiyo turki ku tegaya kiradiisa iyo biilkiisuna meel bay saarnaayeen waxaa kasoo wareegtay midhaa wiig intii broseskiisu socday ayuu haddana iisoo fikiray wuxuu yihi kuma aaminayo kuma aaminsani sababta oo ah case nambarkii hore kow aad ka baxday ee dhaaratay ayaa wuxuu dilay aaminkaan kuu qabay oo dhan arrintan inaad faithful ka tahay ma ogaan karo ilaa aan ismehersanno maxaan ku idhahdaa kuguma aaminayo micnaha inaan nuunusaa iskala hadal wuxuu sankaa igaga tolay qasab inaan ismehersanno muddaba saddex jeer muddaba saddex jeer ayaan maalintii aan ku heshiinay inaan ismehersano kaasaloon dib uga dhacay haddaanay taasi dhicin ilaahow casiisow casaawajallow ummadda soomaaliyeed intaa i daawanaysa i taqaaniya kayskaa la socotoo wada nool waxay igu arkaan oo masiiba igu soo rog haddii aan inankaa ka been sheegayo oyna taasi dhicin qasab ayay noqotay inaan taana idhaahda haye laakiin hal shay aan ka codsaday inaanay dadkuna maqlin oonan xataa asxaabta dhow aanan u sheegi karin sidii bay ku dhacday isaga oo intaasoo shay haysta oo dhaartii haysta bay dhaariyey oo meherkii haysta oo lacagtii iga dalbaday haysta haddana inankii wuxuu noqday qof aan istaagayn oo qaboobay dacwad uun socoto hadal uun socdo canaan uun socoto dirir uun socoto uun wax uun socoto berigii hore oo dhan handadaada iyadu waxay ani keliya igumay bilaabmine handadaada wuxuu igaga bilaabay kow isdili intaan isdilo intaan cajalo duubo ayaa waxaan ummadda u sheegay inaan dartaa isku dilay adiguna ummadda waxaad kaga bixi taas oo waxaad noqon gabadhii wiilka intay ciqaabtay ee dhibtay ee jacaylku gumaysatay uu ninkaasi darteed isku dilay aniguna xanuunkan maba qaadi kara inta ka badan adduunka waan ka tegin inuu isdilo ayuu igaga dhigi jiray eh, bolin aniguna run baan moodi jiro mar alla markore mar isdili un baan dhihi jiray ilahay ka cabso waxaan sii kan waalan yahay miyuu mu xanuunsan yahay armay wax jiraan armay dhab tahay qof serious egoo ilintu ka da-ay soo xanaaqsan oo qaylinaya oo kule haddaa naftii iska goy wax alle wuxuu codsado saas baan ku filin jiray sidaan horeba idinku dhaartay idinku habaarkaygii hore dabada haya haddii aan hadal beena oo meesha ku jiro ilayn maanta ilaahay unbaa ii markhaatiya iyo isaga intaa markaan halkaas la joogno cajaladii wuu bedelay inankii wuxuu bilaabay waan stilidan laga gudbo waxaan oo dhan laga gudbo intaa yar waa intuu sugayo broseeskii u socday somalilan maalin maalmaha ka midna dhacnay Ehm, waan soo baxayo hees yar baan dhegeysanayo heestii baan suray facebooka meesha yar storiga ayaan soo dhigay wuxuu u arkay inaan isaga ku dhaga hadlayo wuxuu yidhi maansuu soo qoray weyn dad inta badan waa dadka facebookiisa shucuurtiisa kusoo qora maansuu soo qoray wuxuu yidhi dhaga hadalku waa ceeb hadday sharaftu dheelido haddii aanan dhimano karoonuhu i dhinac maro waa inoo dharaar kale marka aan dhulkii tago inaad dhayacan tuugtiyo in dhanaan ku madax maro screen baan ka qaado waana daray waxaan kuhi maxaad igu hanjabaysa dadka aanan maansooyinka akrinayn suugaanta garanayn ee af soomaaligu qaliilka ku yahay ayaa dee waxaan loogu sarbeebaayo waabad hanjabaad cad oo banaanka taaladee markaad soomaaliya tegto maxaad igu samayn kartaa soomaaliya waad joogtaa wuu qoslay halkii baan ku heshiinay maalintaas dhowr cisho kadib waxyar baa ka dambeeyey aduu dhowr waxoogaa maalmihii baanan dee taariikhdii ilaan maan qoranayno ismaan lahayn akhri baa lagu odhan noloshaadii ayuu ila soo hadlay wuxuu igu yidhi nin baa imanaye waxaad iisoo dhiibtay iphone eleven telefoonkii baan diray telefoonkii iphone elevenka markuu cabdi u tegay cabdi wuxuu bilaabay inuu recording igu sameeyo wax kasta oon ka hadlayno haddaan xadiisayno haddaan dad xamanayno haddaan hees qaadayno haddaan qur-aan akhriyayno haddaan sexual too ka hadlayno wax alla waxayna dhex maraya he was recording me the whole time And waxaa la gaadhay safarkiisii wuu safray hargeysuu tegey hargeysa markuu saa uga tegay uga degay ayaan la hadlay waxaan ku yidhi ma tegta hargeysa nabad soomaad gaadhin haddaba waxaad samaysaa waalid baa kuu jooga walaal baa kuu jooga caruur baa kaa horeysa asxaab baa kaa horeysa waa magaaladaadood intaa ka maqnayd markay hargeysa kusoo tufto eed qaraabo salaanka iyo qayilka iyo asxaabta iyo adduunka kasoo boodo haynoo ahaato waayahay buu yidhi waxaan ku ihi lacagna waad haysataa haddii aad ku kifaaxdo kun doolar oo maalintuu dhoofiya aanu diray gacanta ku haystay waxaan ku kuhi intaad kunkaa doolar iyo hargeysa isla soo gurinayso dee reerihiin iyo qaraabo salaankaaga iyo asxaabtaada kusoo baadal maayo waan iswici jirnay marmar laakiin telefoonkii video callka ahaa iyo twenty four sevenka ahaa ayaa yaraaday maalintii dambe uu ila soo hadlay wuxuu yiri ballan inoo qabaa inuu arrinteena kaga hadalo waayahay baan idho ballantii baan qabtay bisha sideed iyo tobankeedii ayuu ka degay magaalada bishii ku xigtay sagaalkeedii ayaan ballanti qabsanay ballantii oy wax yar ka hadhan tahay ayaa waxaan isku qabsanay gabadh hees wadatay hees loo soo sameeyey ula tagtay isaga iyo fanaan inan fanaana heestibay ka qaadeen gabadhii kun iyo shan boqol ilaahow rabbiyow raxmaanow naarta jaxiimo igu salool haddaan ka cadho ka waday amba qabyaalad ka waday amba ka xanaaqi gabadha igu haybay ahayd waan waco waxaan ku dhooriyaahe anigoo sheekadu ay kaftan iga tahay ma kun iyo shan boqol oo dollar baad gabadheedan hees u samayn ka qaadateen oo imaankaabaad baad heesta wadata keliya waxaa idinka doonaysaa waa cod bay inaa doonaysaa sidee u dhacday inaad kun iyo shan boqol ka qaadaan idinkuan midhana u sameynin wuxuu ii rogay inaan qabyaalad u hadlayo oon leeyahay maxaanku ku si qaldan buu hadalkii isaga u galay anagu inankii heesta qaadayana malihin inantii heestana ma nihin laakiin dee hawada adoo farahay ka baxday ballantayadii halkii baan isku dirirnay demiyo rax baan isku nidhi anugu haddaan idhaahdo haddaan isdirirnaba cabdi isagun bay caynay haddaan isku xanaaqinaba isagunbaa bilaabay haddaan anigu malaa meel taalaan ahaa haddaan idhaahdo dee been baan idin sheegay i was firing back to codod naastu iisoo duulaya anigu codod baan duulayay handadaadun baan anteyda ku jirin hanjabaad maalintaas telefonkii baan ka qaban waayay cabdi way soo wacay way soo wacay way soo wacay waan qaban waayay wuxuu iisoo qoray qoraal dheer ayuu iisoo qoray qoraalku wuxuu ku bilaabanayay adduunka intaa la eg haddii lagu siiyo wax walba haddii gacanta lagaa saaro billions of dollars haddii lagu siiyo waxa aanad marnaba helaynin waa sharaf waxa aanan lagaa gadaynin waa sharaf saacaddaa laga bilaabo warqadii waan hayaa ilaa hadda waan hayaa screenshaad baan ka qaaday waxa aan duulimaad ku ahay waxa weeyaan sharaftaada tusma la wada jecel yahay baa tahayo tusma la wada necab yahay haddaanan kaa dhigin gaal baan ahay ani waxaan garan waayay marxaladda ilaa xadkaas waxa gaadhsiiyey qoraalku siduu u naasti u yahay ereyba erey uga fool xun yahay ereyba erey uga xun yahay waqasamuu biaayaati illaah qofka akhriya wuu matagayaa matag baa qabanay wuxuu ku qoray detailkii oo dhan buu iisoo qoray inuu hayo fideoyo inuu hayo sawiro inuu hayo eh, fideoyo anu aan diray inuu hayo kuwa uu duubay inuu hayo diis inuu hayo daa oo weliba detailkoodii aad yaabayso screen shots intuu kasoo qaadayna uu iisoo raaciyay wuxuu yidhi saacaddaa laga bilaabaanaa kule maalintaa haddaan naxdin u dhiman waayey wax badan ayaan idin dhex joogi doonaa haddaad idin necab tihiin iyo haddaad ijeceshihiinba wax badan ayaan idin hortaagnaan taagnaan doonaayoon halkaa joogi doonaa haddii maalintaaba naftu idayn weyday xilli ay tahay bishu ay tahay lix iyo toban ayna tahay xilli saddexdii habeennimo meelahaasa ayuu isoo garaacay isagoo aada hawada uga maqan oo xanaaqsan oo diriraya oo buuqsan oo qaylinaya oo cayda ka dhacaysa oo buuqa ka dhacaya ilaa iyo lixdii iyo barkii waxaan ku gaadhnay dacwad waa maalinta uu iisoo duubaya codadka uu leeyahay maradaa kugu ololi waa maalintuu iisoo duubay codka uu leeyahay c i d da u tago cododbiga hayaadheh lixdii iyo wax ayaan ku gaadhnay qaylo iyo buuq telefoonkii baan dhigay toddobadii subaxnimo isoo wacay wuxuu yidhi baabuur baan wataa ma doonayo gabadha iyo guriga iyo caruurteeda inaan ku dhex buuqno gaadhigaan ku dhex hadlaynaa iyo soo baxa ani markaa waxaan ku waan iska noqonayaa tirirka inaan bedeshaan rabin halkiibuu iigu yimi waan baxay guriga waxaan ku waan soo lugaynayaa gurigaan ka baxay meel xaafadda ka dheereyn baan ku kulannay gaadhiga markaan saa u galay cabdisbiid buu ku qabtay isagoo xanaaqsan oo cabsan oo hawada ka maqan ood yaabto siduu egyahay oo u muuqdo inuuna maalmo seexan oo wejigiisa markaad eegto ilaahay waxaan ugu dhaargalay aanu cabdigii saxda ahaaba meesha joogin baabuurka markaan galo isbiid ku dhiftay aan ku yihi cabdi warbalukaadi dad magaaladuna waa saxmad bal aa yaro soco ayaa wuxuu yidhi diintaada iyo ilaahaaga iyo maxaygaaga waxaa ku samey haddaad hadasho baabuur iyo booyad iyo derbi midkii inaga soo horbaxan baabuur ku qaadaya shibtaan ku dadaalay aniga oo isleh eh, bal uun intaad isdejin karto isdejin aanan ogeyn wuxuu maagan yahay waan soconnay waan soconnay magaaladii baan ka baxnay waan soconnay waan soconay dhulka magaalada u dhow waa iska dhasir dhasir geedo badan maleh meeshii anu aan is idhi waa kayn ee ugu geedo badnayd markaan joog ag soconno ayuu leexadu galay wadada baabuurka wax yar bay naga fogeyd wax badanoo miisiga waa la maqlayay baabuurta jidka mareysa laakiin meeshu kayn bay ahayd bartii markaan joogsanay waxaan tagnay isaga oonan caadi ahayn qaylinaya oo labadaa ka xumbeynaya oo daalan oo buuqsan oo nolosheedii baad gubtay sharcigaygii baad baabi'isay nolol afrikaad igu soo celisay maxaybaad igu samaysay kanaad igu samaysay anigii waxaan leeyahay afrika inaan kaa kaxeeya abanu imi waad igu soo celisay maxay tahay africa baad joogtay na meelan africa hayn baa ka timi waxaan arkay inay talo fara ka haadayso waxaan arkay cabdi subaxa inuu igu taganaa baaburku ka baxay banaanku istaagay sigaar buu cabay wuu soo wareegay daaqaduu faray wuxuu yidhi soo bax waan soo baxay haddaan idhahdo cabdi wuu feedhayo wuu ilaago waxba igu sameeyo budba igu dhifto kanuu igu dhifto haddaan idhaahdo maalinta yowma alqiyaama ayaa laysoo fadhiisanaya la odhanaya ku noqo inuu saa ii gudhiyo amba uu i taabto amba i riixo amba shamadu saa iiga dhacdo mooyaane feed iyo laag iyo butoona iguma dhifan bartaasaad aragteen seeska ah meel u yaro dhow oo geed agtiisa ah ayaan fadhiistay waxaan isku dayay intaan kam iska dhigi karo inaan iska dhigo oohin baan afka iska furtay waan ooyey waan ooyey waan ooyey waan ooyey waan ooyey waan isciilkaambiyey waxaan arkay wixii isoo haystay oo dhan anoo og meeshaan imi inay maanta end of my life halkani tahay waxaan idhi waxaan ogaa oon hubay ayaa jira oonan horey la hadlin oo maxay ah buu yidhi waxaan ogaa baan idhi malagaygii inaad tahay uu ilaahay ifka igu tusay molecul mowdkii nafta iga qaadi lahaa oo huyuumana inaad tahay ayaa maanta ii xaqiiqo weyn laakiin waxaan ku faraxsanahay adoona ceebayn ad aakhira iyo dirto taasaa la ii qaatay habaar baan halkii ooye wuxuu yidhi naadiridaadana wax ku fali mayno balaayo yaa ku dishay iyo baas meesha kasoo kaca <laughs> haddii aana dareemin qofka dhibaatadiisa aanay weli kusoo marin dheel dheel bay kula tahay maanta waxaan halkaa usoo fadhiistay inaan emotional iska ilaaliyo hortiina dib ugu ooyin ilaahay siduu ogyahayna aan hortiina soo dhigo bartaa markaan ooynayey ee cabdi ambogiya bacisku nidhi een damiya raxisku lahayn ee uu lahaa maxaanku ku idhaahdaa uu qaylinayay ee uu dir hadaladiisii maba kala xasuusto diin cay iyo malaa'iga cay iyo aniga iyo cay iyo maxay cay uunsaa daldalan u talmayay inaan oynayay haddaad i arki lahayd maanta waad ii garaabi lahayd barta haddaad ila joogi lahaydeen waad ii garaabi lahaydeen sagaalkii subaxnimo ayay ahayd marka fiidiyaha hore la duubay fiidiyaha waa la jarjaray fiidiyaha inbaa laga jaray fiidiyaha maxay baa laga jaray one minute snapchat u hay waa wada one one minute isagaa isjarjara hal daqiiqa markuu duubaba wuu isgooyaa bartaasaan soo fadhiistay fidihaasuu iga duubay cabdi isagaa gacantiisa ku duubay labada telefoon midkuu ku duubay aniguma garanay laakiin gacantiisu ku duubay labada telefoonba sidaan u soconay gacantuu ku haystay intii hore oo dhan dan markii dambe way muslaxay wuxuu hi xabiiba shaydaankiiska naar weligay gacan kuma saarin gacan kuma saari doono gacan qaadka ma aqaano haddaan ku dilayo maalintii hoteelkan ku dilaa maalin baa jirtay anuu an isaga wax ku dhiftay haddaan gacan qaadayo maalintaasaan maxaan ku idhahdaa wax kugu dhifan lahaa weligay naag ma taaban waan afxumahay waan cayb badnahay waan darar badnahay laakiin gacan ma aqaan mana kuu quuro inaan ku dilo ka cabsiiyo handad baan islahaa raalli ahow <laughs> halkiibaa waxaan idhi aan isku maslaxnay oon de anigina aan is bal nabad ku noqo hargeysa nabad ugu noqo haddaad ka xanaaqsisa mar kale he will cut your head off haddaan doonayo cabdi inaan jaafeeyo intaa uu yidhi maanta ma sheegeen waxoo dhanba xumaan iyo caybaan ka dhigi lahaa markuu leeyahay filim bay dhigaysay oo maxaan ku idhaahdaa filim bay duubaysay yaa reed inaad intii filinkaa ka horeysay aada duubi lahayd ummaddu way matagi lahayd saan u barooranayay iyo bartii aan fadhiyey iyo sidaan u bariyootamayey haddaad duubi lahayd maanta dadku kana may eegeen ku ka daran baa ku jiri lahaa media oo lali lahaa ilaahay isagaa kafuur raxiima oo labada iyada noo dhexeeya waxaan go-aan ku gaadhay inaan bartendin sameeyo intii aan kayskaa dejin karo yes kilibadu inta way ka badnaayeen qaar uu duubay iyo qaaraan duubayba way ku jireen laakiin labadii duhurnimay ahaayeen kaasina sagaalkii subaxnimo ahaa nine o'clock to two b m inta udhexaysa qiyaas ma toban baan ka beeraynay inta caagad biyaan maanu haysan xataa maanu soo quraacnin seven o'clock baan soo baxnay hagid bm haysan meeshaa waxaan wadano meesha yaalla waxay ahayd baakir sigaaro watay iyo baashii dabka lagu shiday wax kale maanu wadan intaasoo saacadood cadceedaas maxaan ka qabanay labadii duhurnimo ayaan duubnay kalabiye kaloo badan oo qaar cay ku jirto oo qaar handadaad ku jirto oo qaar qosol ku jiro oo qaar geedihii iyo kaymihii aan kaga sheekaynayno dhartii ku jirto oo isku oo badan waan soo heshiinay baabuurka saan un baa socon jirto anoo colombos joogaa lay handadayay haddana aan lacag diraya unoon la hadlaya unoon la heshiinay weliba usii dhoofay codadka aad dhegaysateen ee tirada badan colombos anoo joogay ii soo dhaceen ee cayda ah ayaad arkaysaan ee tirada badan aanan ka ahayn laba cod mooyaane inta kaleba anoo ku ahaayo joogay ii soo dhaceen handadaada intaa la-eg anoo og ayaan halkii uu joogi tegay waale iyo fayoobi waxay ahaydba baabuurka anaa soo waday ilaa intaan magaalada soo galayna anagoo qabiil sheegayna anagoo abtirsanayna anagoo hadlayna anagoo intii aan maxaanku ku idhahdaa filinkaa qeybtayda kala jilayay dee u sheegaye anigu naf badbaadinta aan ka watay isaguna markii dambe dee uba isdejiyeyba oo intii dambe uu normal ahaa ilaan qiyaamaha intaa laisoo horjoojiyaa lay odhan ku cadee maalinta yowmal idinkoo i wada daawanaya ayaan soo jalay sidii baan kusoo galay magaaladan ku nimi cayda aada aragteen iyo hanjabaada aada aragteen iyo guhaadda aada aragteen iyo bahdilka intaa la ega dhegaysateen iyo boqolkiiba lixdan iyo shan aydaan arkin oo halkan ku jira boqolkiiba lixdan iyo shan aydaan arkin oo halkan ku jira giddigood maalintaa way ka horeeyeen lixiyo tobankii bisha way ka horeeyeen waxaa ka dambeysay maalintan sawirada galay maxaan ku rahdaa garbasaarta huwanahay buniga waxaa ka dambeysay heesaha markaan isla qaadaynay heesahaad aragteen baan la duubay maalintaas kadib onan ofkii baan ahayn maalintaa markaan soo noqonay maxaan ku dhahdaa aan meeshaan heshiinay cabdi waxay tusay taleefonkiisu ii furay taleefonkiisa waxaa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala unbaa og ilaahay unbaa og maanta anigu waad uxanaaqsan tahay ee ku talax tegay waad isdirirteene waxaa ceebad aragtay halkan ka sheegay waxaa masiibo meeshaa taalay halkan lasoo fadhiiso aniga ima qusayso saan horeyba idiin idhi anigu saydhkayga ayuunbaan ka hadlayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa naagta keligeed gowracan ee dilan ee telefoonkaa ku jirta inaanan anigu keligay ahayn inaan ugu yaraan koob iyo toban naagood oo caan ah ay halkaasi ku karaamo seegayaan ay ku masiibada ku soo socota ilaahay subxaana watacala haduuna de ilahay idiin siqrin idinka imase qusaysa aniga maanta taasi taydan baa tayda ay qusaysa wuxuu i tusay shan hablood oo isaga wax dhex mareen isagoo isleh micnaha amba ma emotionkeeda bedel ama isle ka masayrsii uun ama uun waxuun isleh shan hablood oo caana ayuu i tusay iron care ta horeba waan soo arkay wuxuu yiri inanta heblaaye ahayd ayaa isgubtay dartay bayna isku gubtay waxaan idhi shantan hablood iyo taa isgubtay waa isku fiicantii isku tiin baa tiin waa isku wada fiicantii ani gabdhaha islaamiyeed afka ii geli this is between you and me dad kale ma qusayso anigu markaa kelihaate waxaan isleeyahay colombostaadii ku noqo intaanay sheekadani kugu qarxin dadku idin maqal waxani uuna haad farahaaga ka bixin inamadii arrintayada ku jirayna waxay leeyihiin adoon hawshan meel saarin ha soo bixin maalintaan heesta duubnay heesaha aan isla duubnay ha daawateen habeenkeedii baan anigu baxayay oon buurama tegay dadkii iqaadayana way ila joogeen oo goobtaasay nala joogeen aan heesaha ku duubnay bartaasaanu isaga ku kala tagin isagoo waliba gabdhihii ku qayliyay wiilaana layikiin soo diray way wada nool yihiin way joogeen shan hablood bay ahaayeen wuu leeyahay maxaan ku idhahdaa ma idinma raacayso wuu u diiday xataa inaan raaco way gabdhihii ku yidhahdeen waar waana soo taraafallee dee dhowr cisho ogolo way nala soo joogto waanu soo celinaynay isaga waxaan ku idhi wallaahi alcadiim ilaahay baa maqlaya habaarkaygii kow aan cajalada ku bilaabay ilaahay iga dhabeeyo intaad soo marteen haddaan xabad bedelay waxaan ku idhi isoo doon markaad adu isoo doonto ayaan kusoo raacayaa waa sheekadii <laughs> relationshipka ahayd baa maalin walba tiam markhaatiya loo sameynaya muuqaalku aad buu mataqana u dheeryahay hal saa soddon iyo toddoba daqiiqa mataqana yuu soconay marka hadalla iska sheekooyin badan baa mataqana ayaa ku jiray laakiin inta saxda ah eh, yaan kasoo qaadanaynaa waxyaabaha gabadha mataqaana ka dhawaadhisay ani aan aadka ula yaabay yaa maxaa ka mid ahaa in gabadha uu la wareegay cabdi ciise taleefanadeeda xataa snaabkii mxuaha whatsappkii mxuaha maxaa dhihi jiray facebookii wixoo dhan baa isaga mataqana in uu xukumo oo qof kasta oo sawac mataqana uu ogyahay qof kasta oo sawacan uu weydiin uu leeyahay hebel muxuu ahaa iyo muxuu kaa rabay waxyaabaha qariib kale waxaa ka mid ah in xataa gabdhihii iyada soo wacay in iga laftooda mataqana u rakaateynay ay sheegtay in fanaanad mataqaana hadda ay ku kala dhinteen arrintaa iyada ay jirto oo muxuu aha oo la yaqaano caan ah in gabar ay qaraabo yihiin iyadana mataqaana sawir usoo dirtay iyada haddii iyagoo dumar iyagoo iska madax qaawan iyo garabsaar aan lahayn iyo wax lamide eh, inay usoo dirtay kadibna isaga mataqaanay uu toos ugu dhacay gabadhii markii isagii comment ee ka bixisayna uu mataqaanay kaga falceliyey uu yidhi gabadhan mataqaanay waa waxaan rabaan ka sameynaya marka arrinkan iyada ah inankan oo cabdi ciise uu sameeyey hadda safiyo say noogu dhaaranayso waa kolley waa ku aaminay waxaa weeye rakaatada iyada uu ku haystay keliya iyada keliya maheen gabdho badan oo soomaaliyeed mataqana ayaa jira si iyadoo hata ay ka dhawaajisay oo wadadaas lafteeda mataqana ku jiro marka wixii yar kala duwanaa oo xoogaa waxay ku kala duwan yihiin haddee waxna waa wax iyada mataqaanaa khaas u ahaa oo ku koobnaa waxna waa wax mataqana bulshada kale mataqana ay la wanaagtay marka arrintan iyada ah waxay mataqaanaa ay saaran tahay in eh, safiyo iyo qof kasta oo mataqaanaa xiriir ay lahaayeen in mataqaanaa eh, isagan uu qeyb u ka ahaa ama uu isku dirayay ama uu kala goynayay ama uula dagaalayay waxyaabaha kale ee aan la yaabay ee cajiib kale waxaa ka mid ah markii ay hargeysa ay timid inay halka iyada ah ugu timid gabar ay isaga ay xiriir ay la yihiin kale marka waxaan arki jiray riwaayadaha inta badan markii la sameynayo dadka dibadaha jiro gabdhaha habka ruwaayad udambeysa hadda mxuaha hadda socotay cafi calderi ka socotay mxuaha una soo jeedinayay abukar mahdi maamo faynus waxay mataqaanay biireysay jakis oo muqdishad joogo isaguna naag buu ka guursaday lacagta mataqana uu ku biiray marka lacagtan safiir laga soo qaaday iyadana islam baan mataqana loo geynay waxyaabaha la yaab kale cajiib kale ee mataqana lagu arkayo muxuu ahaa qaar ka mid ah ragga soomaaliyedda mataqaan ay kamid tahay xataa dumarka laftooda mataqana way sameeyaan marka ay xiriirka ayla leeyihiin aynan rabin in ay guursadaan inay lacagta ka qaataan siiyaan ku mataqaanay iyaga markaa iyada xiriirka dhexeeyo iyaysan isku sii dheeraan haddii ay doonto marka waxyaabahaasoo kalea mataqana yaad arkaysa oo waxyaabaha aan la yaabay kamid ah muuqaalka gabadha mataqana waxaa ku jiray oo kamid ahaa in uu u geysanayay markasta mataqana hanjabaad joogto ah eh. haddaad waxaa ii sameyn waan kaa faafinaya haddaa waxa aa sameyn saana kugu sameynaya ilaa xataa heer laisla gaaray in muxuu ahaa caaqalkiisi <clears throat> in mataqana arrintan loo sheegay loo bandhigay waxa ka qaban waayo innaga waan yaabaneen waxaan lahayn war say wax u jiraan war ma wax la caddeeyo arrintani waa arrin xataa cuqaashi intay gaareen wax ka qaban waayeen lakiin horey baan usheegnay on yiri arrintan iyada xukuumadda hasoo fargeliso arrintan iyada mataana wax ka qabato laakiin ilaa iyo hadda wax kama aysan qaban umana aragna wado ee weli wax kaga qabanayso marka ma waxaa loola jeedaa ma garanayo ma eh, kolley soomaali qabiil bay mataqaana ku faantahay ma qabiil ahaan bay mataqaana dowladda mataqana u exanaysaa baaki ma wax kalaa jira ma naqaano ilaa iyo hadda dowladda ma fargelin shib bay ka tahay qofka keliya wax wax ka qaban lahaana mataqaan xukuumadda wey meela wax u socdaan waa la garanaya laakiin safiyo wixii qarsoonaa ee bulshadu ka soo guuxayay iyo banaanka keenta xaqiiqatan in badan baan lahayn war safiyo may hadasho maxa ku dhaca kolba cod yaroo socod maana soo geli cabdi ciisa soo duubay kolba cod yaroo socod safiya mataa laga soo waxay marka gabadh waxay noo sheegtay in xataa dad ay isla xanteen ay jiraan oo xataa isaga uu haysto marka kuwaasoo kale aan arkayna oo lasoo tuurayo markaasaa la arki waxaa la safiyaa saas tiri laakiin maanta wix dhan banaan keentay xataa dad baan isla xamanay waxaasaan wada sameynay laakiin waxay beri ay ka noqotay kuna dhaaratay in aysan jirin wax gogol dhaaf ah oo ay samaysay kamaanan firin arrinta iyada in safiyo in ay samaynayso dhaqanmada aan ka baranay keliya marka arrintan iyada ah cabdi ciise oo ku foorartaa meel looma baxsano waana ka xunnahay in mataqaana hooyo soomaaliyeed in aad ceebeysay ceebaheeda banaanka keentay ku gorgortantay kow iyo labaatan kun oo dollar lacag yar ma ah aad tiri ilaa ilaa si haddii kale saan rabo yaan sameyn subxaan allah wax la yaabla laakiin muxuu ahaa sidiisaba horta dulmiga waxa la yihahdo in allaha la yumli daalim idaa akhadahu lam yuflitu qofka daalimka ilaahay wuu sugi wuu sugi laakiin marka ilaahay uu qabto ma sii daayo ilahay soo kulli marka ilaahay waxa uu u gargaaraa qofka daalimka ah qofka madluumka ah yaa ka wadaa madluumka qofka la dulmiyey oo safiyo oo kale ah ilahay waa u gargaaraa xataa gaal hadduu yahay gaal hadduu yahay ilahay waa u gargaari qofka madluumka ee gaal hadduu xataa ilahay uu gargaaraya marka waxaad garan kartaa in gabadhan iyada wixii lagu hayay in ilaahay usoo soo dadejiyey markiiba in ilaahay soo dadejiyey yaa mataqana yaa dareemaysaa soomaaliyeed idinkuna fikirkiina halkaos inagu reeba